你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，各位朋友，大家好，我是阿 Sir。OK，下面我们游戏是侠客风云传》前传《幽冥录》。好，那我们这一集呢，呃，我们会有主线关卡阿比岛千亿中南尾。那三集呢，我们只要进行这个关卡，我们就进入一般结局。那这个一般结局呢，就是接回《侠客风云传》前传的开头故事。 好，那大家不觉得这个结局有点 <tsk> 不像是一个完整的结局吗？所以在优美路这部分一样有放上一个隐藏结局。那隐藏结局结局呢要怎么开启呢？就是我们在可以进行主线关卡这个阿比岛天意中难违的时候呢，我们用打探的方式，然后打探一个关卡出现。当可是这个打探不一定会每次都出来。 OK，有了。主要是这个自由关卡，北遁北遁，传龙公孙疑云，阎罗关闭海外的同时，丰都各大投影亦不得闲，各自为了复原丰都实力而努力。孟婆谨记阎罗临别嘱咐，多方奔走，暗中留意帮中动静。这日，他来到东海分舵。好，我们存个档。 看一下，我之前有存档吗？有。好，再存一个。OK，来，这个主线关卡，呃，自由关卡。敖多组可在？哈，妹子，你可回来了。主如何？孟姑娘，海上可是一帆风顺。你，你怎么会在这？某年找你一步之后，金过归来。据他所言，以后金过接盟的事十分顺利。 后金国的组合叫什么赛王爷的，还直接派遣一队亲兵来支援咱们。孟姑娘，或许你我之间的嫌隙没那么容易消除，但如果能再给我一点时间，我一定能够证明对丰都的忠诚。后金国上有后续事宜商讨，敖舵主，莫言告退。我知道了，来人，川，船送莫年出海。是，妹子。 是虽然这尼姑长得妖里妖气，可我看她跟黑虫罗网不共戴天，做的事却也是为了咱们弟兄在打算。大可给她一个机会。女人是很会骗人的。咱们初次见面之时，你也不险些栽到我的外表下。那是，老师那时怎晓得你武功如此了得？他独自一人缔结了盟约，咱们并无一人在他身边。 也不知他和那三王爷究竟谈了什么条件。这，这倒是。舵主，舵主，不好了！海沙帮熊帮主来信说，咱们约定好要送过去的火药没有准时出现，骂咱们不守信，要来寻咱们考公告。什么？快给老子查查是哪条船负责运送的？和海沙帮的交易出了乱子？敖广，这可不常见啊！别说什么不常见，这是从来没有发生过的鸟事。喂，到底找到没？哪个船团？ 船船捅了老子，都都都做主是是盘龙号负责运送的。你派出信鸽撵入东海之上的哮哮喘，但他们到底溜到那哪里去了。你赶紧备船，船船的航路在何处？这火药产自东方海岛上的基隆山，盘龙号应该从东方北上至长江口，至长江路洞庭湖海上帮总舵，一手交钱一手交货。莫不是碰上什么海盗和倭人？ 黑总的话，那窝贼自从给帮主砍得落荒而逃之后，倭人就大举退出了东海。如今这东海之上，全是咱们的势力，寻常海盗哪敢打打东都的主意？舵主，船准备，船备好了。好，我们上船。妹子，我们走。好，万等人扬帆出海，追寻船长下落。不过数个时辰，数个时，数个时辰，信哥便捎来了新的讯息。 各主，哨船来报，发现了庞德号中期骑过长江口而不入，直往北方而行。往北，他妈的，那些小石本是给海风吹坏了脑袋不成？另有一报，速 <coughs> 烧快船至长江口驶出，紧追在船长后方，上头飘着是海上方的旗帜。哦，所以在那个我们上一集呢，上完也好像有那个火炮兵支援的时候，有说东海分舵的火炮真厉害。 最应该就是这这艘船被送去上万岩那边。像求天把急性子就很那冲马里，一般坐不住，给老子转马帆！总没要赶到海沙巴之前到达船团。鬼众们依令张开帆，满帆，在强风推冲下，敖文等人乘坐的龙宫快船，犹如一只拖悬飞箭般向北破浪而行。 些什么？不给老子停船！老子的生命都给你们这些兔崽子给搞砸了！冒牌龙宫帮众，海龙王，才有火要被想开溜吗？你们如何对得起其他？敖广，敖广，我还未说完，突觉左右风声迅起，竟是两把钢钗刺到，当即一个下腰，先险避过，右腿踢向其中一名偷袭者后颈，听得咔啦一声，那人椎骨椎骨断折。 登时毙命。另一名偷袭者“咕噜”一声，刚才落地，喉间不知何时多了一只干粘，慢慢软倒。混账东西！你们，敖广，你也能埋伏？杜主，这这是怎么？杀了他们！哼，虾兵蟹将也敢欺我海龙王？哪个敢上前？嗯，瞧老子把他踢下水喂鱼去！ 狂射小，靠背，狂射小，呃，神秘组织假货。 <laughs> OK，长白橙子。慢着，自己人啊！哎呀，你早说嘛！啊，嘿嘿嘿嘿。豆主，大伙分分不清楚谁是谁了。他妈的，都一块干了多久？ 说不出对方的脸嘛，认不出对方的脸嘛，给老子稳住！大家真很烂耶！那小小兵真不可靠。哎，哦，翻江。 去死！慢着，自己人呐，自己人呐！要是有什么方法， <clears throat> 配卓音。要是有什么方法可以拿他们区分出来，有什么方法？看简介啊！单 <laughs> 体技，神龙舞天脚，我都要打你们了，你们！ 忘魂酒，你呢？啊，还有一只。 那敖广，你言而无信，切老子不自字吗？老子要的火药，奶来的胸天宝？没看老师认为你的火药在拼搏吗？有空再拉嚷，不如自个抢回你的火药。帮主，瞧他们自己人厮杀成这样，这是什么状况啊？他妈的一团乱，我也瞧不清。不都是风度的人吗？咱么见人就杀，把船给抢过来。啊，弟兄们，咱们杀！敖广，龙宫的招式。啊，妹子，你说什么？ 衣服能换，但招式一时半刻可学不来。是的，小子，都给我看仔细了。对面哪个不会使掌纹招式的，就给老子玩实力的。你使的这是什么假货？嗯，杀！给我劈了他！给我劈了他！我会打赢的。 大伙上，给他点颜色瞧瞧！颜色瞧瞧。好啦，这看起来这些熊天霸要干掉他们，因为他们是中立敌人，所以应该还是要把他们干掉。 奇怪，他怎么内格一下？可以烟雾弥漫。女人可不像你想的那般脆弱。为什么会扣血啊？奇怪，是他们的心法吗？大伙上，给他点颜色瞧瞧！ 没有啊，为什么会扣血啊？啊，我一直扣血，真的扣血，扣血扣扣到都死掉了，为什么啊？做装备的东西吗？还是 bug？ 熊天霸当真是蠢如牛马，老子便来一脚踢醒你。但看熊天霸大斧一砸，却给敖广一个倒药劈过，砍进了甲板。敖广趁此良机飞身踏上斧柄，回旋一踢，立马将熊天霸踢翻在地。帮住！他妈的，再来！还瞧不出来，你的火药给我脚冒风度贼人杰尔，你是帮还是不帮？你若无意帮忙，老子就先踢醒海龟，真正的鲨鱼。你说我是真的吗？ 假的，我还有你一命吗？海沙们给咱们听好，咱们助丰都抢回咱们的火药。这人穿什么丰都的服饰，听我指挥，别砍着自己人。敖广，你弄我海沙帮听命于你。嗯，也好。老子这样提醒海，这火药我丰都自个回收，没人你海沙帮。你还有个霹雳堂能做买卖？呃，他妈的，收了。你敖广敖，听丰都敖广的指挥。你倒是会听。 你倒挺会对付这大汉的，嘿，不是以力服人，这是以力服人，这不就是混江湖的铁则吗？我打赢了。侠客的武学应对，小子们，给我搜船舱！好广，你方说最好是真的，要是我没瞧上那些火药，舵主着大了，火药全在这，一枪都不少。 我竟然在这，宁可带来营养。哎，早想回去，叫二弟再把营养准备好。是，好广，这东海之上不是你的地盘，这哪是野贼的，抢老子的活呀。我要是知道，就不会和你在这话家常。敢冒充我丰都，哪来的雄心抱胆？这位兄弟，黄道号出王时，超爽的弟兄，可是这些人？这个似乎不是这些人。上头有一位我认识的兄弟，出航时才约好，回航要喝的痛快。 可是方才一直没见到他，哎，小伙子，他回不来啊！舵主，这是为何？这帮的人是从哪里拿到这身衣服？你还不明白吗？啊，阿成，你，阿成啊！床上竟然没有尸身，八成都已成了海中，鱼下的饿死了。他妈的，那些家伙究竟是什么呢？这些人说着流利的汉语。 肯定不是黑种罗网的人马。敖广，我需要一些时间收集更多的情报。如果有其他的消息，再派弟兄通知你。嗯，这次还是你最擅长的吧。我这头要派弟兄加强戒备，没准咱们风路之中还混杂这些假货。假货，究竟是谁的人马？OK，医疗。为什么会会有负伤啊？奇怪。 闪避时魅惑攻击眼人，轻功强化，好，成个档。所以这一集的主线关卡不见了。清晨探讨，体操训练，呃，我们再打探一下好了。现在是要威望吗？还是？ 我们先全部打探。呃，哎，好像没有出现呢。他说需要一点时间。哦，这个这个真假龙宫。呃，敖多主按照你的指示，招募就是不少。呃，亚兹地本是样，亚兹地老哥，他们对突然发难，展开攻击，请敖多主率众驰援。我应该做这个了。 好，然后我们的原本的主线关卡已经消失了，是代表我们已经成功进入隐藏结局的部分喽。OK，好，我们这集到这边结束啊。希望我们喜欢的影片的左下方的推按个订阅，欢迎到右下方把铃铛给打开，也欢迎到我粉丝按的赞，以及追踪最新消息。谢谢大家自己收看喽，谢谢，拜拜。